啊，小弟仅代表左水溪以南，还有左水溪以北的朋友带来我们四部地没有的祝福。第一个不就是不要再划船去了啦。呃，第二个不就是不要以为不做音乐会怎样啦。第三个不。 不要觉得好像哦，哎啊啊啊，应该无啊，好啦好啦，安尼就好啦。